واكتشفتها كرهتني لا لا ابدا انا بس آه، بقيت محتار زياده الاستاذ سكر بقى رئيس مجلس mi marido. ¿Qué dijiste, manita? ¿No te alcancé a escuchar? No. I am just gonna replay. replace... انا طاير عقلي فيكي هيك هذول ربيهم على يدي عشان لا كبروا ويصيرون من حزبي Yeah. <laughs> شافية هو أنا محتاجة لدكتور بس أنا منين اللي أساعدها تسلمين يا أحلى أم بالدنيا قولي ما عنديش معطي يا غلاف حمار وحلاوة ما عنديش معطي يا شعيب زوينه بالفرز واعره الولد اتصل اقول له يروح يمسكونه دانا يا خاوي يا ربع عسير والله اني حاسس فيك طريقتي كانت غبيه يعني المفروض ان احنا خارجين عشان يصالحني بس رغم كده ما اعترضش على وجود انسي ممكن الجريده والله